Ciao, mi chiamo Ghigo e da oggi sarò la vostra guida all'arte contemporanea. Per i bambini, ma anche per i genitori, vi parlerò di correnti artistiche, vi racconterò dei protagonisti dell'arte e soprattutto vi farò vedere e vi illustrerò tante opere d'arte. Il tutto visto con i miei occhi raccontato con le mie parole, vissuto con la passione ed il cuore di un bambino di 8 anni. Quel bambino sono io, Ghigo. Buona vita con l'arte!